皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですね動画を出してると結構いろんな方から言っていただける私のこの歯についてお話ししていこうと思います、えー、動画出してると「歯白いですね」って言っていただけるんですが、まあ、実際私ホワイトニングはですね、えー、まあ、言ってますでも言ってるとしても3ヶ月に1回か4ヶ月に1回くらい えー、ホワイトニングしに歯医者さんに行ってますがやっぱりでも正直白くなるためには絶対それは必要ですですがそれ以外に、えー、黄色くならないようにね戻らないように家でできるホームケア一緒ですねホームケアをちょっとご紹介していこうと思います私自身そのホワイトニングに行く前は歯磨き粉でどうにか白くならないかなとかっていう風にいろいろ研究して ってで今実際使ってる歯磨き粉が今まで出会ってきた歯磨き粉の中で一番、まあ、白くなるというか歯医者さんに行ってホワイトニングした後のその持続っていうのが一番長くなるで、えちょっとしたあ極みっていうのも取れるのがこの歯磨き粉じゃないかなっていうのとあとは歯ブラシめちゃくちゃ大事です歯ブラシも最近使い始めた歯ブラシがすごく いいのでちょっとそういうのもいろいろご紹介していこうと思います実際歯を白くするためにはやっぱり歯医者さんに行くのが一番です歯磨き粉で黄色から白になることっていうのは基本的にないと私は思っています私いろんなことを試しましたあの家でできる海外製品のホワイトニングのやつとかもあのこう照射してねやるやつとかもやりましたけど、まあ、そんなんやってるようだったら絶対歯医者さんに行った方が 早いですホワイトニングもそうなんですけど茶渋取りとかクリーニングしてもらったり歯石取りしてもらうだけでも全然違いますで実際私がホワイトニングに行く前がこの歯の黄ばみになりますねやっぱり行くとしたら早く行っておかないと実際問題その白くなるまでの時間っていうのが長くなっちゃうので マスクしてると特にどんどんどんどん歯の黄ばみっていうのが進行してくるので、えー、その意識しなくなっちゃうのでねなので今歯医者さん是非クリーニングだけでもいいしホワイトニング行ってくださいおすすめの、えーと、とまず歯医者さん私が行ってたホワイトニングの店舗なんですが ホワイトエッセンスっていうところに行ってました田舎なのでねホワイトニングしてるところがないので全国展開してるそのホワイトエッセンスが一つの歯医者さんに入ってたのでそこに行きましたで全国展開してるのもあって、えー、結構いろんな地域にもありますし値段も全然全然っていうか一般的な価格だと思います そこで販売してる歯磨き粉別に案件でも何でもないんですがマジでこれ使ってよかったなって思うのが、えー、こちらですねこちらですねっつって見えないけど普段から本当に使ってるんですが、えっと、これに出会うまでは私の中でこう日本の製品でね歯磨き粉何がいいかなって思って一番使ってたのピュオーラなんですピュオーラの高いやつピュオーラの高いやつが個人的には ちょっと白くなるかなって思って使ってましたじゃんホワイトエッセンスから出てる歯磨き粉なんですけどホワイトエッセンスだけで買えるわけじゃなくネットでも買えますリンクをね、えー、概要欄の方に貼っておくのでぜひぜひ買ってほしいんですけどこの歯磨き粉色がピンクと青があるんですが私は基本的にピンクの方がおすすめです サンゴパウダーっていうのが入ってるんですよね名の通りサンゴをこう粉末状にしたやつでそれでちょっとこう磨いてる時に研磨してくれるだから汚れが落ちるで実際このサンゴパウダーが入ってるこの歯磨き粉はホワイトエッセンスで歯のクリーニングをしてもらう時もそのサンゴパウダーを使うので なんかほぼ同じものを使ってるような感覚で、えー、私はこの歯磨き粉を使ってますで1個2100アマゾンですとこの1個2178円なんですがこれをなんか実際高いっていうまあ確かに歯磨き粉の中からしてみたら高いですけどでも一瞬でなくなるわけじゃなくて、えー、まあ1人で使うのって多分半年くらいは持つと思うのでそう思えばすごい私は 歯がそれで白く維持できるのであればコスパいいんじゃないかなと思っていますはいなのでおすすめの歯磨き粉はこのホワイトエッセンスのピンクです是非皆さん買ってみてください、まあ、普通に歯ブラシでこう磨いて使ってたんですが最近誕生日でね、えー、欲しいものリストで Amazon で公開した中で視聴者さんというかフォロワーさんから買っていただいたものが こちらですねじゃんはいこのプラザって読むのかなプラザっていう歯ブラシがめちゃくちゃ良かったですこのプラザなんですけど横にこうやってケースがついてるんですよねでこのケースが何かっていうとこの歯ブラシがここに収納できてでこんな感じで青く中が光ってるのが分かりますか これが歯ブラシの UV 除菌をしてくれるそうなんです実際やっぱり磨いた後の歯ブラシって洗っても綺麗ではないじゃないですかだからそれをこうやって除菌してくれることでより清潔に歯ブラシがね保てるっていうので私はいいなと思いましたこれも Amazon のリンクがあるので貼っておくんですけど昔電動歯ブラシを使った時に なんかすごいガタガタガタガタガタみたいな、みたいな感じで、全然磨かれてる感じがしなくて好きじゃなくて、やっぱりこう手でこうやってしたいなって思って、結構遠ざかってたんですが、この UV 除菌のやつが欲しすぎて、この歯ブラシを買ってもらった時に、音波ブラシって全然違うなって思いました昔の電動歯ブラシに比べてでこれ4パターンモードがあります1パターン目がクリーンモード 2パターン目がソフトモード3パターン目が美白ホワイトニングモードで4パターン目が歯茎ケアマッサージモードなんですでやっぱりこの歯周病とか歯槽膿漏とか、まあ、そういうのも含めてやっぱり歯茎が健康じゃないと良くないのでこの歯茎ケアモードで歯ブラシでこうマッサージしてあげるとめちゃくちゃ気持ちいいで その本当の使い方かどうかがわからないんだけどこの歯ブラシこの裏にねこのブツブツがあるの分かりますこのブツブツが私はベロ掃除にめっちゃ適してるなって思って、えー、この振動モード使ってベロをこうやってえーってするとすごいベロも綺麗になるんです私毎朝納豆ご飯食べるんですけど 納豆ご飯食べた後って歯磨いてもなんかお口の中気持ちよくないなってなるじゃないですかでもこのベロをちゃんと「って洗ってあげるとその納豆臭さっていうのもなくなります <laughs> だから本当にこのハムまあ別に UV 除菌のやつを気にしなきゃ別にいらないよっていう方は普通に音波ブラシっていうのを買っていただいて ホワイトエッセンスのこちらも買っていただいたらお口のケアいいんじゃないかなって思いますでそれプラスやっぱりこの歯間ブラシですね私もたまにしかやらないんですけどやっぱり歯間ブラシすると全然違いますし歯間ブラシした後のさこのなんかここ溜まってるとすごい歯石臭というか歯臭いんだよね歯臭いっていうかだからやっぱりその歯石があの口臭 をより悪くする原因の一つでもあるのでやっぱり歯間ブラシっていうのもできるのであればやっぱりやった方がいいであともう一つよいしょこちらね私は紫おすすめですけどリステリンもやっぱりおすすめですでもこれをクチュクチュペーした後のした後としない日の寝起き寝起きなんて全然違うし まあ、朝晩っては書いてありますが私は寝る前だけまずやってますやっぱこのリステリン絶対おすすめまあこんな感じでですね歯白くしたいんだったら絶対歯医者さんのア歯医者さんとかホワイトニングはまず行った方がいいでも私そんなに回数は計照射で言ったらね5回か6回くらいしか行ってないですであと基本的には3ヶ月に1回歯のクリーニングに行ってます でその歯の中の菌っていうのも顕微鏡で見れるんですけどこんなに言えばこんなに菌っているんだな普段菌ってこんなに口の中に常にいるもんなんだなって思ったらやっぱ歯って綺麗にして口の中って綺麗にしておかなきゃあいけないなと思いましたでそのホワイトニング通うの大変だっていう方はホームホワイトニングもおすすめです実際この照射のホワイトニングっていうのは表面だけを こう綺麗にしてくれるものでもっと根、根からというかね歯自体のその中にある沈着した色っていうのはやっぱりホームホワイトニングとかで結構じっくりやっていかないとなかなかあ戻りが早かったりもします。はい、こんな感じでね型取ってこれでホワイトニングします。まあ、毎日じゃなくても、まあ、1週間に まあ、1回とか2回とかあつけて最高2時間までなんですけどつけて、まあ、家の中で過ごすとかっていうのがねやらやった方が歯の白さの持続っていうのはすると思います、まあ、こんな感じで私の歯がこうどう保たれてるかっていうのをやりました全面ちょっと全面じゃなくて私はこの見える範囲でやってるので 奥歯とかはねちょっとここまで白くはないんですけどでもやっぱりこう笑った時にね <laughs> 歯白いと今マスクのあれでなかなか見えないですけどでもマスクを取った時にやっぱり歯が白いと印象っていうのはより良くなるんじゃないかなと個人的には思うのであと 歯の白さもそうなんですけど歯周病っていうところですねその歯周病からもたらすいろんな病気っていうのもありますなので、えー、歯歯茎の健康口の中の健康っていうのはとても大切だと思います皆さん是非歯に気を使ってくださいで次回はなんか歯並びいいねっても言われるんですけど実際その下の歯がちょっとずれてるんですよねあの生えて歯ら生えて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 では本日も最後までご視聴ありがとうございました